wir da mit offenen Armen aufgenommen wurden. Ähm, Laufzeit sind zwei Jahre. Wir haben, wie gesagt, in den ersten, zweiten gestartet. Wir haben wirklich die erste Auftragsveranstaltung am 6. zweiten. Fördergeber sind das Forschungsbundes Öster Österreich und Land Steiermark. Und ähm, die Zielgruppe sind sozusagen, wie wir alle, haben Nachbarn. Das heißt, man kann das sozusagen nicht, äh, kann nicht äh, keine Nachbarschaften haben. Ähm, das heißt, alle Bewohnerinnen, die in Liboch ähm, hier sind es, sind glaube ich knapp 5000 Personen inzwischen und sollten ja noch mehr werden, habe ich gehört. Dazu zählen wir die Personen, die alt, als Alteingesessene direkt bezeichnet werden können, also schon lange oder schon immer hier wohnen, Zugezogene und, ähm, und in diese Gruppe haben wir auch nicht hineingenommen, weil es einfach eine Gruppe ist, die häufig sonst auch vergessen wird, geflüchtete Menschen. Ist mir aber ganz wichtig, dass es wirklich alle, für alle die Bocherinnen und die Woche offen steht. Ähm, wir mit Personen, die einfach schon zum Thema Nachbarschaft was machen oder die in Vereinen tätig sind oder die in dieser Form irgendwie ähm, einen Bezug haben zum Thema Nachbarschaft äh, arbeiten. Und wir möchten sozusagen diese Nachbarschaft wieder aktivieren, noch ein bisschen mehr drauf schauen wieder in Zukunft und schauen, dass da sozusagen äh, jede und jeder, der da mitmacht, auch ähm, für sich profitieren kann. Wir sind zu dritt im Team, wir sind ein Kooperationsprojekt, ähm, sind also eine Person Landwirtschaft ist Placebo. Ähm, meine Kollegin Nina Kresche kennen vielleicht schon jemand, sie ist die Begleiterin, äh, Begleitung der gesunden Gemeinde, wird sich aber in Kürze leider wieder verabschieden aus dem Projekt, weil sie Nachwuchs bekommt und daher wird wahrscheinlich ein ähm, erst in Zukunft äh, äh, dazukommen, da kann ich leider weiß noch nicht, wer das sein wird bei Nacht. Gut, was ist unser Ziel? Wir möchten das sogenannte Biergefühl Gemeinschaftsgefühl noch einmal stärken. Das heißt, die Kontakte untereinander noch stärken, ähm, dass einfach so dieses bisschen zusammenrücken könnte man auch sagen, wieder mehr gefokussiert hier in der Gemeinde mehr noch wahrgenommen wird. Und wir möchten ähm, das erreichen, indem wir mit der Methode Community Organizing, das ist eine Bürgerbeteiligungsmethode, von der erzähle ich gleich noch was, ähm, mit den Bürgerinnen, also mit den Bewohnerinnen gemeinsam äh, an ihrem Anliegen arbeiten. Das heißt, gemeinsam etwas umzusetzen, bedeutet auch gleichzeitig, dass man in Kontakt kommt und dass man zusammenwächst, wenn man ein gemeinsames Projekt hat. Und das ist sozusagen das Ziel anhand dieser Methode. Ähm, genau. was ist Community Organizing? Wir haben mit dieser Methode bereits in Kaffenberg ähm, die letzten zwei Jahre gearbeitet und ähm, das dort erlebt, wie gut das funktionieren kann und das Beispiel erzähle ich Ihnen auch gleich. Das Community Organizing ist eine Methode, die aus den USA kommt, die eine Bürgerbeteiligungsmethode ist und die so aus mehreren Schritten besteht. Und die erste ist die, die Sie jetzt auch als erstes mal wahrscheinlich mitbekommen werden von uns. Es gibt am Anfang eine aktivierende Befragung Methode, das heißt, dass wir mit möglichst vielen Personen aus möglichst unterschiedlichen Bereichen Gespräche führen und zuhören, was wünschen Sie sich denn? Was haben Sie für Ideen, was haben Sie für Bereiche, wo es vielleicht gerade nicht so funktioniert, was gibt es denn für einen Bedarf sozusagen jetzt gerade in der Nachbarschaft. Alle Personen, die wir interviewen und ähm, überhaupt alle, die gerne daran teilnehmen möchten, laden wir dann zu einem Treffen ein. Da gibt es dann so etwas wie eine Versammlung, bei der wir gemeinsam abstimmen darüber, was wir denn von den vielen Themen, die wir dort gehört haben, umsetzen sollen. Das heißt, es wird sondern Bürgerinnen und Bürgern von allen, mit denen wir Gespräche führen, von allen, äh, die das interessiert, gemeinsam entschieden, dieses Thema setzen wir jetzt um. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dadurch ist man wirklich bei den Leuten. Ähm, und es ist nicht nur so, dass sie entscheiden, sondern wir fordern auch auf, dass sie mit sollte es ausschauen, was wir, was wir möchten, recherchieren, wen brauchen wir da, wer kann uns da unterstützen. Und das Ganze soll natürlich dann auch wieder der Öffentlichkeit präsentiert werden und könnte sogar so ein eines oder zweiter Kreislauf sozusagen hier. Das hängt einfach davon ab, wie groß das Problem ist. Als Beispiel dazu habe ich Ihnen was in Kattenberg, da kommen wir ganz kurz zurück, <laughs> danke, ähm, passiert ist. Wir haben mit 119 äh, Personen in Kattenberg gesprochen. Wir hatten damals die Zielgruppe Familien mit kleinen Kindern. Schwangere und verlieren keine kleinen Man fragt, was braucht ihr, damit ihr gut leben könnt in Daraufhin haben sich fünf Schwerpunktthemen äh, gebildet. Das war zum Beispiel, wir ganz wissenschaftliche Umgebung, wir hätten gerne einen Treffpunkt, wir würden gerne besser wissen, wo eigentlich welche Angebote sind und so weiter. Haben dann bei einer Versammlung, wo wir alle wieder eingeladen haben, gemeinsam abgestimmt und da gab es dann zwei Gruppen, die sich gebildet haben. Und eine habe ich jetzt herausgenommen, das ist das Fabuzi, <laughs> Familienwohnzimmer. Das ist am Ende entstanden. Ähm, das ist ein Treffpunkt geworden, der für Familien die Möglichkeit bietet, ich weiß nicht, wer von Ihnen kleine Kinder in letzter Zeit gehabt hat, die kennen das, wenn man so ganz klar, also am Anfang geht es ja noch, da kann man mit dem Kinderwagen überall hinfahren, aber sobald sie anfangen aktiv zu werden, ist es wirklich schwer, außerhalb sozusagen, äh, zu sein in irgendeinem öffentlichen Raum, wenn es kalt ist, wenn es warm ist, ist super der Spielplatz und dann, wenn es kalt wird, wird es schwierig. Und sie haben gesagt, sie hätten so gern was, wo sie einfach rauskommen, mit anderen in Kontakt kommen, wo man als Mutter ein bisschen oder als Vater ein bisschen sitzen kann und sie untereinander unterhalten kann, ganz unkompliziert. Und die Kinder in einem Raum sind, wo es ein Angebot gibt, wo nichts passieren kann, wo sie sich selber beschäftigen können. Und das ist im Endeffekt dann das Favorit, das Familienwohnzimmer geworden. Und es war wirklich so, dass also von der Grafik über den Namen, über wie dieser Raum ausschauen soll, über die Finanzierung, das haben wir mit der Gruppe gemeinsam erarbeitet und das wird total gut ankommen. Also das läuft jetzt seit einem Jahr, das Familienwohnzimmer. Und ähm, es ist wirklich immer voll unter Anführungsstrichen. Es wird auch nachfolgenden Generationen, weil also man wächst ja relativ schnell aus aus der Kleinkindphase, ähm, total gut angenommen und genutzt. Und das hat einfach gezeigt, dass wenn man wirklich gut zuhört, was die Leute wünschen und mit ihnen gemeinsam daran arbeitet, dann bleibt das, ist das etwas Langfristiges, was man verankern kann. die Gemeinde war sehr dankbar darüber, einmal genau zu wissen, was eigentlich die Zielgruppe sie wünscht, was da eigentlich das Bedürfnis ist. Gell? Ähm, ja, das war es vom Prozess her. Das heißt, was haben wir jetzt in nächster Zeit vor? Wir möchten gerne diese aktivierenden Gespräche nennen wir es, ähm, führen. Dafür haben wir uns vorgenommen, mindestens 80 Gespräche zu wir sind gerade dabei, uns auch zu vernetzen. Mit einem oder anderen haben wir schon Gespräche geführt, haben Anfragen gestellt, ob wir mal äh, uns treffen können, das Projekt vorstellen und fragen, ob das sinnvoll wäre, zu kooperieren. Wir sind gerade dabei, jetzt auch, damit wir die äh, Bürgerinnen und Bürger ähm, informieren können, eine Projektinformation zu entwickeln und möchten das dieses Mal über eine Postkarte machen. Das heißt, wir würden gerne äh, vorne Fotos machen, wo wir ähm, verschiedene Nachbarschaftssituationen darstellen und dann hinten einladen, dass man sich bei uns melden kann, wer gerne was dazu beitragen möchte. Und äh, versuchen jetzt ein bisschen sozusagen unter das Volk unter Anführungsstrichen zu kommen, dass man einfach ein bisschen was von uns weiß. Also ich weiß, es dauert immer bis ein Projekt ankommt bei den Leuten und deswegen versuchen wir jetzt über verschiedene Medien, mit einer Facebook-Seite erstellen und so weiter, dass man einfach ein bisschen rauskommt, dass man langsam weiß, aha, Nachbarschaft, das hat man schon mal irgendwo gehört. So. Ja, die aktivierenden Gespräche haben wir im Mai vor. Und sollte jemand von Ihnen, äh, gehen wir davon aus, Sie wohnen auch alle im äh, Libach, oder? Ja. Muss ja? jemand von Ihnen Interesse hat, mit uns ein aktivierendes Gespräch zu führen, äh, freue ich mich sehr. Meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse steht auf der Präsentation oben. Und äh, ich glaube, das ist dann auch zugänglich für alle. Ansonsten, ja, ja. ja. Das ist ja mal im rasanten Tempo ganz kontrolliert. Vielen ja. Dank. Und irgendeine Frage dazu? Dankeschön. Es gibt zwar weitere Vorteile der Anästhemie, Banales ist schon weil Ohr vor voraussichtlich haben wir keine Kosten. Und der zweite Punkt ist, äh, dass wenn man nur um 10% Nachbarschaftsstreitigkeiten dadurch verhindern können, hat sich das schon ausgezahlt, es nach einer längere Zeit. Das heißt, Ende Dezember. Ähm, Ende Januar. Äh, 31.01.2020. Das ist wirklich ein Zeitraum, wo man gut arbeiten kann und wirklich das umsetzen. Das ist ja ganz wichtig. Dass man nicht nur eine Beschreibung macht, sondern es dann auch umsetzt. Danke. Ähm, dann darf ich jetzt nur bei der Beschlussfähigkeit noch ergänzen, weil es vielleicht vielen komisch vorkommt. Wir haben von ÖVP und spö Seite ein paar Abgänge aus dem Gemeinderat gehabt, wo der erste Tagesordnungspunkt nicht sein wird, dass wir ein neues Gemeinderatmitglied angeloben dürfen. Und wir haben, äh, also ich darf den Herrn Sorge entschuldigen aufgrund von Krankheit. Ähm, darf jetzt weitergehen zu Bericht des Bürgermeisters und darf ein paar Sachen euch erzählen. Punkt A, es ist gelungen, es war vorige Woche ist mal ganz kurz heiß geworden, alle die im Bauausschuss sitzen, wir haben ja glaube in der Gemeinderat das haben letzte Mal beschlossen, den Umbau gegenüber der Gemeinde, Einfahrt am Hülbach. Äh, es ist mit den Grundstückseigentümern alles noch einmal verhandelt worden, es ist mit der äh, Straßenverwaltung und, und, und alles verhandelt worden. Und im letzten Moment, wie ich den Plan dann vorige Woche mir angeschaut habe, bin ich draufgekommen, dass wir einen ganz wichtigen vergessen haben, nämlich unseren lieben Storch, dem sein Nest nämlich mitten drinnen steht. Und wenn der mal da ist, dann wird es ganz schwer, irgendwas noch zu tun. Und dann war es wirklich ein einwöchiger Spießrutenlauf, bis ich meine Lösung gefunden habe. Gott sei Dank ist dann der Erfahrungsleiter noch etwas eingefallen. Und es ist heute bereits betoniert worden, da, die Säule. Das heißt, wenn man ein Stück hinüberschaut, wo die nächste Hauseinfahrt an diesem Rand, dort wird morgen um 9 Uhr dann neue Mast aufgestellt und im Anschluss wird gemeinsam mit der Schneewerk, weil ran dürfen es nicht, weil ja dieses Kabel dann im Zuge der Baumaßnahme leer verlegt werden soll, auch das schwache Nest umgesiedelt und es geht sich noch aus, bevor er kommt, weil Gott sei Dank was Wetter mit schwierig, also die zeitlosen Heuer brauchen, das Schwach wollen wir natürlich nicht verzichten als Wahrzeichen, weil die sonst hätten wir, glaube ich, eine große Demonstration von Gemeinde abgehabt, die hätte der Hammer schon wieder schrecklich, gekriegt, weil der Schwach war das meiner Fassung. Aber Daran gekommen. Halt Nein, doch auch irgendwie nicht. <laughs> Ja, wo ich Die. Dann waren wir wieder nominiert, dank dem Jürgen, der den Roten Blitz eingereicht hat beim Zukunftsgemeinde Jugendprojekt. Wir sind leider nicht unter die Top 3 gekommen, haben aber wieder eine Auszeichnung erhalten, dass wir uns beteiligt haben als jugendfreundliche Gemeinde. Äh, allen herzlichen Dank an alle, die am vorigen Samstag beim Frühjahrsputz trotz der widrigen Witterungsbedingungen mit teilgenommen haben. Es kommen wieder einen ganzen, einen ganzen LKW voll, einen äh, ganzen Lademann voll Säcke haben wir zusammengesammelt. Ich habe schon die eine oder andere Anregung gekriegt, was man aufstellen könnte im Wald, damit die Leute äh, vielleicht nicht so viel wegschmeißen. Dann ganz kurz zur Information, falls der eine oder andere angesprochen wird, in der Herzog Johannstraße, weil dort ein bisschen eine Aufregung war, falls einer angesprochen worden ist, äh, ob dort schon etwas gebaut wird, obwohl nicht umgewidmet ist und so weiter. Dort ist nur ein bereits genehmigtes Rückhaltebecken, das, wo die Genehmigung abgelaufen wäre, jetzt fertiggestellt worden von demjenigen, der dort dem das Grundstück gehört. Das ist ein Projekt, das schon vor drei Jahren oder vier Jahren genehmigt worden ist. Das heißt, das hat er nur jetzt umgesetzt, bevor die Genehmigung dafür erlischt. Dann das Rückhaltebecken Kohlgraben. Da haben wir vorige Woche ein gutes Gespräch gehabt mit den Grundstückseigentümern. Das ist also wird, die Unterschriften werden zurückgebracht, es haben keine Fragen offen geblieben. Wir wollen das Vorjahr im Frühjahr noch in Angriff nehmen, die Fördermittel stehen bereit. Es ist alles genehmigt, das heißt wieder ein kleiner äh, Beitrag, dass Liebach hochwasserfreier wird. Dann komme ich zum letzten Punkt, da es ist, ich glaube, dass die Zeit wieder einhole, die ich geopfert habe fürs Zukunftsprojekt. Vielleicht können wir genau das können wir noch herzeigen, das war jetzt eine, wir haben ja darüber gesprochen, dass man, weil ja ein, eines dieser roten Limo Grüßtafeln zusammengeführt worden ist, haben wir von der Versicherung eine Summe bekommen und gesagt, wir können zumindest einmal eine äh, Tafel nachbestellen und nachbauen und wir haben uns ja über eine, ein neues Design haben wir schon einmal gesprochen gehabt und die Wirtschaftshofer das jetzt nachgebaut aus Papier, also das ist noch nicht fertig, das wird dann betoniert, das ist eine echte Stange, das haben sie in Originalgröße, damit man es einmal sieht und das hätte ich euch gern gezeigt, das soll quasi dann sukzessive ersetzen, diese roten Brechtafeln, die wir jetzt schon sehr lange gehabt haben. Weil das ein bisschen modern ausschaut, das ist das Logo eingearbeitet, das, das, das gedreht worden ist, damit man nicht weitergeht. Bleibt der eine Das ist eins zu orange, eins gelb, gleich wie das Logo der Marke. Also das, das ist nur ein schlechtes Wort. Ja, das war das Schiebwort. Ja. Gut, dann kommen wir zum letzten äh, Punkt, angenommen, ein paar Google äh, von Ich möchte ganz kurz, es ist ja für die eine oder andere weiß, der ehemaliger Verteidigungsminister, ähm, Klug, jetzt Prokurist der GKB und zuständig für die Eisenbahnkreuzungen. Wir sind ja massiv betroffen und es ist ja ein ewiges Thema, quasi die Eisenbahnkreuzungsverordnung, wo ja nach dem Gesetz bis zu 50 Prozent sich die Gemeinde an Eisenbahnkreuzungen beteiligen muss, je nachdem wer im Vordergrund steht, für wen der Vorteil größer ist, Eisenbahn oder, oder Gemeinde in unserem Fall glaube ich, dass es immer für die GKB ein größerer Vortrag ist. Über, das, über den Prozentsatz haben wir uns noch nicht geeinigt, aber es hat eine Besprechung gegeben und es gibt eine, äh, es gibt eine Idee, wie wir künftig die Eisenbahnkreuzungen wahrscheinlich äh, lösen werden. Da, es, da muss man dazu wissen, dass die Eisenbahnkreuzungen die als Kreuzung bestehen bleiben, in der Erhaltung relativ teuer sind. Das heißt, es muss bei uns jeder entweder belichtet, beziehungsweise bei uns wahrscheinlich jeder beschrankt werden. So eine Schrankenanlage kostet um die 400.000 Euro, ein bisschen mehr, und kostet im Jahr aber auch noch einmal um die 40.000 Euro an Erhaltungskosten und alle 20 Jahre ist sie komplett zu erneuern. Das heißt, eine ewige finanzielle Belastung. Das heißt, jede Eisenbahnkreuzung, die man wegbringt mit einer Unter- oder Überführung, ist zwar einmalig teurer, aber langfristig gesehen eine gute Investition. Und jetzt hat es verschiedene Vorschläge gegeben und ich möchte euch jetzt nicht vorenthalten, wie das Ganze funktioniert hat. Doch, ja. Genau. Das ist schon dunkel draußen, oder? egal, ich, ich setze mich wieder hin, ich probiere es euch so zu erzählen. Und zwar äh, überblicksmäßig ist ja noch im Detail nichts ausverhandelt, das heißt, da finden sicher noch mehrere Besprechungen statt. Das Gute für uns, glaube ich, jetzt aber ist, dass es die GKP relativ äh, eilig kommt, weil es eher von uns weg, weil das Stellenwerk da ist, erst die anderen aufschließen kann. Es ist äh, in der Grundplanung drin, dass man zum Beispiel oben in Schadendorf eine Überführung macht, statt dieser zwei äh, bestehenden Eisenbahnkreuzungen. Es ist